hello and welcome friends Pegasus virus के बारे में आज हम बात करेंगे तो चलिए ये समझते हैं ये पेगासस था क्या देखिए पेगासस एक टाइप का वायरस है वायरस यानी जिसे हम बोलते हैं vital information resources under siege तो पेगासस एक टाइप का वायरस है जो करता क्या है देखिए ये एक तरह का वायरस है वायरस भी अलग अलग टाइप के होते हैं अभी उसके बारे में हम बात करते हैं कि वायरस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं इससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पेगासस जो है किस टाइप का वायरस है तो पेगासस जो है एक टाइप का स्पाईवेयर है क्या है स्पाईवेयर तो पेगासस जो है एक स्पाईवेयर है और स्पाईवेयर इतना खतरनाक होता है कि ये वेश बदल करके आते हैं आपको दिखेगा बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है या कोई अच्छा लिंक है या इस तरह की कोई चीज़ है वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम जो है हैक हो जाएगा और फिर उसमें चीज़ें बदलने लगेंगी और आपका जो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो जो है गायब हो जाए गायब होने लगेगी या फिर चुराई जाने लगेगी ठीक है तो इस तरह के वायरस को बोलते हैं स्पाईवेयर जो वेश बदल करके अटैक करते हैं ठीक है और इसे बनाने वाला जो था वो इजराइल था इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो आज के दौर में बहुत ही स्ट्रांग है और शिक्षा के मामले में उस कंट्री का कोई जवाब नहीं हर कंट्री को ऐसा शिक्षित ज़रूर होना चाहिए जितना ज़्यादा शिक्षा होगा उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांग रहेंगे ठीक है और शिक्षा आपको नीचे ले जाएगी इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है तो इसराइल एक ऐसी कंट्री जो कि स्पाईवेयर यानी पेगासस जो वायरस है इसको डेवलप किया इसने फिर बाद में इंडिया ने इसका यूज़ किया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान इन लोगों को पता नहीं लगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो कह लो कि भाई कुछ हुआ नहीं है अब बाद में जो है पता चला कि आ, कुछ हुआ है तो बाद में जा करके फिर कह लो कि पेड़ ओड़ पे गिरा दिए हैं लोग तो हम जाएंगे यूएन में हल्ला हल्ला वल्ला करेंगे तो ऐसा कुछ था नहीं और जाके बाद में जब देखे लोग पता चला इन लोगों को खुफिया तंत्र को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है ये और जब हाईजैक कर लेगा तो फिर आप क्या करेंगे आप आप आपके बस में तब कुछ रह नहीं जाता है तो फिर जब हाईजैक कर लेगा तो सारी इन्फॉर्मेशन तो चोरी हो गई तो आप कितना जल्दी उसको जो है बदलने की कोशिश करेंगे तब तक जो है अपना काम करके चला जाता है वो तो इसका यूज़ किया था भारत ने और इसके बाद जो खुफिया तंत्र है हालांकि बहुत मजबूत तो खुफिया तंत्र है नहीं पाकिस्तान का जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो तो उसको जो है हाईजैक कर लिया था पूरी तरह से भारत ने और फिर उसके बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और फिर लौट करके वापस आ गए थे तो ये जो है पेगासस वायरस के चलते जो है संभव हुआ था ठीक है और इसके अलावा जो है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके ऊपर जासूसी करवाने में भी पेगासस वायरस का हाथ है ठीक है यानी पेगासस स्पाईवेयर जो है उसका हाथ है ठीक है इसको लेकर के भी कई नेता सवाल उठाते रहते हैं कहते हैं कि ये जो है बड़ा खतरनाक है है तो वाकई में खतरनाक किसी की भी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेना इसका काम है ठीक है तो ये हो गया पेगासस के बारे में अब एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं पेगासस है तो एक वायरस अब ये जो है पेगासस वायरस ये किस टाइप का वायरस है तो ये एक स्पाइवेयर है देखिए स्पाइवेयर एक ऐसा वायरस का टाइप होता है जो वेश बदल करके अटैक करता है माने साधु के वेश में चोर ठीक है तो कुछ इस तरह की चीजें होती हैं डाकू तो कुछ इस तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं जैसे मान लीजिए दिखेगा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है या ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि इससे कोई हार्म है कोई नुकसान हो सकता है आपको और आप जैसे ही उसको डाउनलोड करते हैं तो फिर आपका सिस्टम स्लो होने लगता है फिर आपकी ज़रूरी सूचनाएं जो है चोरी होने लगती हैं कभी आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाएगी कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये सब जो है पेगासस वायरस के चलते होता है ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी आपके ये इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वायरस के टाइप जो हैं वो क्या क्या होते हैं वायरस सबसे पहले होता क्या है वायरस जो है vital information resources under seized यानी कि जो भी आपकी जरूरी सूचनाएं हैं उनको घेर लेना यही वायरस का काम होता है वायरस एक मैलिसियस प्रोग्राम होता है हार्मफुल इंटेंशन से बनाया गया प्रोग्राम होता है वायरस और इसके जो अलग अलग टाइप हैं वो कौन कौन से है पहला है ट्रोजन हॉर्स ठीक है दूसरा है वॉम तीसरा है स्पैम चौथा है स्पाईवेयर मालवेयर और एडवेयर ठीक है ये सारे जो है वायरस के टाइप हैं ठीक है तो वायरस यानी vital information resources under siege vital मैंने होता है जरूरी इंफॉर्मेशन मैंने सूचनाओं को रिसोर्सेज मतलब स्रोत को अंडर सीज्ड मतलब अपने अंडर में ले लेना तो जो भी इस प्रोग्राम को डिजाइन करता है वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम होता है जो भी इसको डिजाइन करता है वो क्या करता क्या है वायरस जो है अपने मालिक अब देखिए वायरस में एक स्पाईवेयर जो है ये इतना खतरनाक होता है पहले स्पाईवेयर की बात कर लेते हैं ये अपने जब जैसे कोई इसको डिजाइन कर दिया प्रोग्राम कर दिया तो जब ये दूसरे के सिस्टम में जाता है तो करता क्या है जो जरूरी सूचनाएं हैं ना वो अपने मालिक के पास ईमेल कर देगा सब सब भेज देगा कि हाँ अपने आप ये ऑटोमेटिकली जाता रहेगा आपको पता भी नहीं लगेगा और चीजें पहुंचती रहेंगी तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकता है खतरनाक हो सकता है स्पाईवेयर अगर कोई अच्छा डेवलपर है तो वही स्पाईवेयर का ज़्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकता है ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं हम ट्रोजन हॉर्स की जो पहला वाला है ना ये ट्रोजन हॉर्स इसकी बात करते हैं ये अपनी कॉपीज बनाने लगता है और ये पेनड्राइव वगैरह से ज़्यादातर आता है और कॉपीज बनाने के बाद करता क्या है जैसे मान लीजिए एक तो पेनड्राइव में आ गया तो फिर दूसरा पेन ड्राइव में जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव यूज करने की आदत है तो कहीं भी लगा देते हैं ठीक है बिना एंटीवायरस से स्कैन किए तो एंटीवायरस से आप इसको प्रॉपरली स्कैन करेंगे तो आने के चांसेस नहीं रहेंगे ठीक है और दोनों में अंतर क्या है देखिए वार्म भी यही काम करता है ठीक है ये जो है ना ये भी यही काम करता है और ट्रोजन हॉर्स भी यही काम करता है तो ट्रोजन हॉर्स की अभी हम बात कर रहे हैं तो ट्रोजन हॉर्स तो क्या करता है पेन ड्राइव से ही फैलता है जो मेन डिफरेंस है ना तो वार्म को जो है ये जो वार्म है इसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ट्रोजन हॉर्स को रिमोटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ठीक है तो ट्रोजन हॉर्स भी कहीं ना कहीं कॉपीज जरूर बनाता है लेकिन आ, बहुत तेजी से जो कॉपीज बनाने का काम है वो वार्म करते हैं ठीक है वार्म जब कॉपीज बनाने लगता है तो फिर जो है बहुत तेजी से ये अपनी कॉपीज को बनाता है समझ में आ रहा है और इसके बाद बात करते हैं और कोई अगर डिफरेंस है तो वो भी देख लिया जाए तो देखिए अगला डिफरेंस जो है वार्म और ट्रोजन हॉर्स में ये होता है कि यहाँ पर जो वार्म है ठीक है जो वार्म है वो बहुत ही ज़्यादा तेज गति से फैलता है in comparison to Trojan horse Trojan horse जो है बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होता है लेकिन वार्म जो है बहुत तेजी से स्प्रेड होता है दोनों में अंतर कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इससे ये क्लियर हो जाएगा स्पैम क्या होता है स्पैम जो है ये अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है ये जो है अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है मतलब कि ये जो है बिना चाहे मतलब आपको जरूरत नहीं है आप फिर भी जो है आपके ईमेल पे देखे होंगे कि बहुत सारा मेल आता रहता है आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अनचाहे जो मेल आते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है और वो भेजते रहते हैं भेजते रहते हैं और कभी कभी उसको खोलने पर आप परेशानी में भी फंस सकते हैं उसे कहते हैं स्पैम ठीक है स्पाईवेयर तो मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया भेज बदल करके घुसता है और कई जगहों पर इसका यूज किया जाता है खासतौर पे एंटी टेरर एक्टिविटीज में इसका यूज ज्यादा किया जाता है ठीक है यानी इस तरह की चीज़ों में आतंकवादियों के इसमें और इनके प्लान्स का पता लगाने में और उन पर स्ट्राइक करनी हो कोई तो इस तरह की चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं मालवेयर की मालवेयर क्या होता है मालवेयर जो है आपका सिस्टम्स में जनरली नहीं आता है ये मोबाइल्स वगैरह में ज़्यादातर आता है ठीक है वैसे सिस्टम में भी आ जाता है और ये भी एक तरह का वायरस ही होता है ये भी अपनी कॉपीज बनाता है एडवेयर क्या होता है आप देखते होंगे कि जब आप कभी-कभी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो बहुत सारे एड्स और पॉपअप्स चल रहे होते हैं ठीक है ऊपर से लिखेगा कि फला इंश्योरेंस करा लीजिए इस तरह से ये कर लीजिए वो कर लीजिए तो इस तरह के जो एड्स चल रहे होते हैं उसे एडवेयर कहते हैं ठीक है और उसी में अगर कहीं क्लिक हो जाता है तो कभी-कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आ, आप आप आपका कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगता है ठीक है और डाउनलोड हो गया जैसे डाउनलोड होता है तो वो तो फ्री वाला सॉफ्टवेयर रहता है वो ऐड के लिए दिया गया रहता है ऐड यानी ब्रेक के लिए दिया गया रहता है कि आप उसको देखिए यूज कीजिए इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो कहीं ना कहीं मेलिशियस हो सकता है हार्मफुल हो सकता है आपके लिए एक्चुअली में फ्री वाला रहता है तो फ्री वाले का कोई गारंटी नहीं होता है तो इसे कहते हैं एडवेयर जबरदस्ती आपको एक चिपका दिया जाता है ठीक है तो ये टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं आई होप कि कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video